Enw i di David Tudur a dwi yn bennaeth ymgysylltu a chynnwys digidol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Dwi'n meddwl gallwn ni edrych ar fuddion um, bod yn agored o safbwynt strategol a safbwynt defnyddiwr ac dwi'n meddwl mai dwy ochr o'r un geinio ydy mewn gwirionedd. Felly o safbwynt strategol, dwi'n credu um, i fod o yn fater o ystyried sut mae y syniad o fod yn agored yn berthnasol i'n cenhadaeth ni fel sefydliadau. Yn yn achos ni yn y Llyfrgell Genedlaethol, yr ydym ni yn casglu, diogelu a rhoi mynediad i wybodaeth o bob math. A da ni'n gallu gweld sut yma bod mor agored a phosib hefo yr wybodaeth sydd yn y gofal ni yn galluogi ni gyflawni hynny yn well. Mae hefyd yn berthnasol i'n amcanion strategol ni ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod. Da ni eisiau bod yn ganolog i fywyd y genedl. Da ni eisiau bod yn gosod sylfaen i economi gwybodaeth a da ni eisiau bod yn grymuso ymchwil a disg. A mae bod yn agored yn galluogi ni i gyflawni rheini yn fwy effeithiol. Os a bwynt y defnyddiwr wedyn, mae ei wneud a deall anghenion yn defnyddwyr ni. Beth maen nhw eisiau oddi wrth i mi fel sefydliad, sut ydym ni'n galluogi nhw i wneud yr hyn maen nhw eisiau wneud yn, yn rhwyddach ac yn fwy effeithiol, boed yn berson sydd yn cymryd diddordeb hamddenol yn y casgliadau ac eisiau casglu'r wybodaeth a'i defnyddio hi a chyflwyno i falle i deulu a ffrindiau, neu yn um, diwydiant creadigol yn gwmni sydd eisiau ailbwrpasu rhywbeth a chreu cynnyrch newydd, neu yn sefydliad ymchwil sydd eisiau gallu, gallu edrych ar y wybodaeth a'r data mewn ffyrdd um, na fyddai yn bosibl yn ei bai i fod yn agored. Felly, er, dwi'n meddwl mae'r man cychwyn ar gyfer deall y buddion o fod yn agored, ydy ystyried y pethau hyn, ac, ac, i, ac i feddwl pa wahaniaeth mae'n mynd i wneud mewn gwirionedd petai ni yn symud yr hwystra hyn. Un ystyried arall ydy sut, um, pa neges mae hon yn ei ddweud amdano ni fel sefydliadau. Beth mae'n ei ddweud ynglyn a um, ein perthynas ni a'r casgadau sydd yn ein gofal ni ac sut ydym ni am iddyn nhw gael i gweld a'i defnyddio ac ymhle a'r gwir amdani ydy bod ni yn awyddus i weld yr casgliadau sydd yn yn gofal ni yn cael ei gweld a'i defnyddio mor eang a phosib ac yn dod â bydd i'r cyhoedd um, cymaint a phosib. O ran, y, o ran y rhwystra i fod yn agored, mi fyswn i'n dweud um, mae un o'r pryderon sydd gan sefydliadau ydy bod nhw'n colli rheolaeth ar eu casgliadau os ydyn nhw yn i rhyddhau nhw fel bethau yn agored. A dwi'n credu um, trwy... Um, dwi'n meddwl mae'r cwestiwn sydd angen i ofyn y fanna ydy pam ein bod ni'n teimlo bod angen i ni reoli uh, copiau digidol o'r casgliadau sydd yn ein gofal ni. Pam bod ni'n teimlo yr angen hwnnw i'w reoli fo, achos yn aml iawn, y mae'r um, y cynnwys neu'r temau digidol yr ydym ni'n trafod eisoes allan o hawlfraint. Felly dydy cynnwys nhw, dydy yr sylwed yr hyn sydd yn, yn yr eitem fel arfer ddim yn, yn sensitif nac yn broblematig. Felly pam yr ydym ni'n teimlo bod angen i ni reoli y defnydd? A dwi'n meddwl mae rhan ohono fod i'r pryder bod o'n cael ei ddefnyddio heb bod ni'n gwybod sut mae o'n cael ei ddefnyddio a bod ni'n colli allan ar y cyfle hwnnw i ddeall sut mae pobl yn dod i gysylltiad ac yn ail bwrpasu ac yn gwneud defnydd o'r casgliadau yr ydym ni wedi buddsoddi yn ei gwneud nhw ar gael yn ddigidol o gwbl. A dyna lle dwi'n mynd teimlo mae'n bwysig yn bod ni'n gweld agored, nid fa rhywbeth rydyn ni'n ychwanegu um, i, i yn, yn strategaeth ni fel rhyw ychwanegiad ymylol, ond i fod o'n greiddiol i'r holl ffordd yr ydyn ni'n gweld yn rôl ac yn ei chyflawni fo. Ac yn ystyried sut yr ydym ni yn, yn mynd ati i ffurfio perthynas hefo'n defnyddwyr ni sy'n yn galluogi ni i gasglu'r wybodaeth honno ynglyn â sut mae'r casgliadau'n cael ei defnyddio. Ac iddyn nhw'n sylweddoli a bod yn ymwybodol pa mor werthfawr ydy'r wybodaeth honno i ni, fel ein bod ni'n gallu parhau i roi mwy o mynediad i ragor o gasgliadau yn y dyfodol. Yr rhwystyr arall yma bobl yn ei deimlo ydy um, bod nhw'n colli allan ar gyfle i gynhyrchu incwm o'r casgliadau. A beth fyddwn ni'n neud yn yr achos hwnnw ydy bod angen ystyried yn ofalus beth ydy'r gost mewn gwirionedd o fod yn, gwneud, yn, yn, yn masnacheiddio um, casgliadau, yn gwneud defnydd masnachol ohonyn nhw'n gost i ni fel sefydliadau. Ac hefyd, beth mewn gwirionedd ydy'r elw, yr elw net sy'n cael ei wneud o fod yn um, cynhyrchu incwm ohonyn nhw. Ac wedyn, ar ôl ystyried y pethau hynny, yn bod ni'n meddwl pa werth ydyn ni'n rhoi ar y buddion o fod yn cymryd y trywydd arall a bod yn agored hefo nhw. A sut mae'r ddau yn, yn, yn cymharu. A dwi'n credu mae be wnawn ni yn aml iawn ydy bod y buddion o fod yn agored gyda'r casgliadau yn gorbwyso yr, yr, yr lefel o, o fuddsoddiad, y lefel o gost, a'r elw fydd yn cael ei wneud yn y pen draw o fod yn, um, yn, yn, yn, yn codi incwm yn, yn gwerthu ac yn rheoli um, y defnydd o, o gasgledau fydda fel arall yn gallu bod yn agored. Does dim byd yn dod i meddwl i, um, a rhywun wedi dweud yn benodol sydd wedi gwneud i mi feddwl am agored a um, bod yn agored um, mewn ffordd wahanol. Be fyswn i'n dweud ydy bod yna nifer fawr o enghreifftiau i gael o sefydliadau yn bod yn agored ac yn cael bydd mawr o fod yn gwneud hynny. Ond mae'n un frawddeg falle sy'n sefyll yn y cod, a ydy ddim yn, yn rhywbeth mae rhywun wedi dweud yn benodol, ond y frawddeg o y mwyaf ydych chi'n rhoi, y mwyaf ydych chi'n ei gael. Dwi'n credu bod hwnnw'n wir yn, nas, yn achos bod yn agored gyda, um, gyda chasgadau uh, hanesyddol, ond bod angen i ni feddwl am hynny fel egwyddor um, sydd yn, yn ehangach na'r, nar elfen ariannol A beth dwi'n feddwl wrth hynny ydy bod ni'n edrych ar y gwerth cymdeithasol, y gwerth economaidd ehangach sy'n yna o fod yn rhoi mynediad yn y ffordd yma. A fy nghyngor i, i rhywun sydd yn, yn oedi cyn penderfynu bod yn agored gyda chasgiadau ydy i wneud, ydy edrych ar y buddion ac i edrych ar y rhwystrau ac i pwyso i mesur nhw a rhoi'r amser hwnnw i feddwl yn rhesymegol um, ynglyn â yr opsiwn hwn. Ac hefyd i edrych ar yr enghreifftiau eraill o sefydliadau sydd wedi gwneud, sydd eisiau wedi cymryd y cam o fod yn agored, um, gan gynnwys y Llyfrgell Genedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Um, a, a gweld sut yr ydym ni wedi, wedi bod ar elwa, sut mae'n defnyddwyr ni wedi elwa, um, a sut mae partneriaid hefyd wedi bod ar ei hennill o fod yn, um, cydweithio gyda ni ar brosiectau sydd yn rhoi mynediad yn agored i gasgliadau.